Bonan tageron, mia nomo estas Federico Gobbo, kai mi estas la speciala professoro pri interlingvistico kai esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Bonan tageron al ciui, mi estas Davide Astori, kai mi professoras pri generala linguistico ce la Itala Universitato de Parmo, kie mi interalie instruas ancao interlinguisticon. Mi interesigas ecte jaroi al lingvo planado kaj esperantologio. Mi instruas interlinguisticon kaj esperanton en citio tiu universitato en Nederlando ekde jaro 2014 kaj antaue mi ankaŭ instruis la sama in facoin en la Universitato de Torino en Italio. Mia basa curso per generala linguistico, per esempio, studevelas en la Itala, en la angla kai en esperanto. Bon chance, mi kai la collego kai amico Davide Astori successis malfermi Erasmus plusan interchangeon per de kiu ni instruistoi professoroi povas visiti unu la alian por doni alian vidpunkton pri interlinguistico kai esperanto alla respectivai studentoi. Mi estas felicia kai honorata partopreni la Erasmusan interchangion cun Amsterdamo. Dum la lasta iaroi ni cune organizis tre interessa in aferoin. Kai mi certas che en estontezze attendos nin novai kai ricai event occasoi. Compreneble dum la pandemio ne estis eh, eble occasigi fisican interchangion. Do ni havis la ideon pretigi citiun videon cun niai studentoi, tiel che ili povas presentigi al la esperant parolanta mondo. El cora in amica in saluto in al vi Federico, cai al viai el starai che studentoi. Gis! Dankon Davide kai e cora in saluto in anca al vi giù la spectadon kai gis la fino de la video. Resto con ni, spectu con ni.